Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on va se pencher sur un commandant légendaire de dingue que j'apprécie énormément et que beaucoup de joueurs apprécient, à savoir Edward de Woodstock.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 Donc euh, c'est un commandant à posséder pour moi au niveau des archers, il est au max. De mon point de vue, c'est un des meilleurs commandants du jeu, mais pour ça, il va falloir avoir un arbre qui soit vraiment optimisé pour qu'il euh, qui parle vraiment en puissance et l'associer avec les bons commandants. Alors, un petit, euh, un petit récap des compétences d'Edouard, parce qu'elles ont une particularité tout de même. On commence par l'honneur de l'archer avant d'aller voir son arme. Vous le voyez, l'honneur de l'archer, c'est comme d'habitude un premier skill qui augmente les dommages, les DPS, avec une condition de rage très élevée, qui est plus élevée que pour euh, les autres commandants. Par exemple, si on le voit, si on va euh, sur bina on est Camille. Si on va sur KO, on est Camille. Si on va sur Edouard et euh, Richard, on est Camille. Alors que là, on est à 1350. Donc c'est quand même une donnée importante. Ça veut dire qu'il va falloir générer beaucoup de rage avec Edouard pour pouvoir euh, déclencher ses skills et donc augmenter encore euh, ses DPS. Donc on est vraiment là sur euh, un, rage dealer, il va falloir vraiment monter très fort pour qu'il tape très fort. Mais de l'autre côté, la conséquence de ça, c'est que le skill tape très dur puisque le multiplicateur de dégâts directs monte jusqu'à 2500 et après de dégâts en commandant secondaire 1250. Alors moi, je vous le déconseille de le mettre en, commandant secondaire. Edouard, c'est un, commandant euh, premier, il se met pas en secondaire. Vous pouvez le mettre, d'ailleurs, je vois pas avec qui on le mettrait euh, derrière, qui, euh, qui sera en premier, puisque c'est le meilleur des archers, donc, et de loin, donc on ne peut pas le mettre en seconde, ce serait inutile. de l'autre côté aussi, il faut voir que après l'utilisation de son skill, réduit la rage des troupes d'Edouard de 300. Donc il euh, ne peut pas descendre en tout zéro. Donc c'est quand même important aussi à prendre en considération. C'est en plus d'être un gros consommateur de rage, quand il va user avec ce premier skill à 1350 sa rage, tout de suite derrière, il va perdre 300 euh, euh, de, rage. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer. Ça, ça change totalement la façon de faire l'arbre de Richard, d'Edouard. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien considérer ce premier skill. C'est lui qui va motiver la construction de tout l'arbre de Richard. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas construire l'arbre de Richard, euh, de, Richard, j'arrive pas, un hein, d'Edouard, comme, euh, comme, celui euh, qu'on ferait pour un, autre commandant qui serait une spécialité infanterie compétence par exemple. Donc on ne peut, on faut vraiment le prendre en, en considération. Donc Edouard, pour le deuxième skill croisade vengeresse, augmente la santé des unités d'archer de 30% et leur vitesse de marche de 30%. Classique, là on est sur du lourd, enfin 30%, jusqu'à 30%. Troisième skill, campagne de Crécy. Quand l'armée menée par ce commandant n'est composée que d'unités d'archerie, augmente les dégâts de compétences de 25% et augmente les dégâts infligés aux unités d'infanterie par les unités d'archerie de 5%. Donc là, sachant que l'archerie est euh, l'unité euh, dévastatrice pour l'infanterie, on a vraiment une optimisation de cette compétence-là. Donc euh, c'est vraiment du lourd. Et le dernier skill avant l'expertise, quand l'armée menée par ce commandant est à 70% de force ou plus, augmente l'attaque des unités archeries de 25% et réduit la défense de 10%. Alors là, c'est vraiment enfin 25% jusqu'à 40%. Là, c'est vraiment un skill intéressant et à prendre en considération. C'est que Edouard, évidemment, c'est un archer, c'est pas de l'infanterie. Et là, ce skill ne fait que renforcer ça il ne faut pas qu'il soit la troupe en frontale. On l'avait déjà vu dans la vidéo où je vous parle du canyon du crépuscule avec le binôme Ethelfleda Jeanne. Si vous avez raté cette vidéo, je vous mets encore une fois le lien en suggestion en haut de cette vidéo. On l'avait vu, on ne tanque pas avec Edouard, tout comme on ne tanque pas avec ethelfleda Là, d'autant plus qu'avec ce skill-là, si vous tankez avec, dès qu'il va être en dessous de 70% de force, ce skill-là, va plus avoir d'utilité. Donc euh, c'est vraiment un skill à perdre. Donc vraiment, Edouard, commandant en soutien, on ne le met pas en frontal. Sauf si vous voulez lancer euh, des rallyes archers et que vous faut un archer en frontal. Donc évidemment, vous allez mettre Edouard. Mais en tout cas, dès qu'il a moins de 70% de force, on le voit bien, il va perdre ce bonus euh, d'attaque. Donc c'est important qu'il ne soit pas en frontal. S'il est en contact direct en combat, lorsque vous êtes en open field, euh, vous allez vraiment morfler puisqu'il va se faire défoncer dès le moment où il va être en dessous des 70% de force. Donc le but de l'adversaire va être de vous descendre rapidement en dessous de ces 70% et de vous focus pour ça. Donc encore une fois, faites très attention à ne pas le mettre en frontal. Il est en soutien du combat. Vous mettez toujours une troupe de tank euh, devant, un Richard ou euh, autre chose, un Alexandre. Mais dès le moment où votre troupe d'Edouard va être focus, vous la reculez pour euh, qu'elle se fasse des focus et vous revenez avec. C'est vraiment important de bien jouer comme ça avec Edouard si vous voulez vraiment optimiser et utiliser la puissance maximum de ce commandant. Et pour finir l'expertise, tout ou rien augmente les dégâts d'attaque normale et contre-attaque de 50% pendant 2 secondes après l'utilisation d'une compétence. Ça, c'est vraiment puissant aussi. On est vraiment là que sur du DPS plein. Alors, avant d'attaquer l'arme, Edouard, on n'a pas besoin pour s'en servir, contrairement à certains commandants, pour s'en servir de manière très efficace, d'attendre qu'il soit euh, expertisé. Pourquoi Vous l'avez bien vu, le dernier skill, il a quand même une, un inconvénient puisqu'il faut vraiment être vigilant et jouer de manière très active, le sortir pour pas qu'il soit en frontal du combat, etc. etc. Donc, Edouard, vous pouvez le jouer en 5, 5, 5, 1 Déjà, si vous arrivez à le monter comme ça, ça va vous faire économiser pas mal de statuts hein, puisque l'expertise du dernier niveau, c'est 310 sculptures en or pour expertiser en euh, buscade de Limoges. Moi, je ne l'ai pas encore, je vais bientôt euh, l'avoir euh, niveau 4 et puis l'expertiser, je pense, dans les semaines qui viennent. Donc, vous n'avez pas besoin d'expertiser pour qu'il soit très efficace. Et derrière, je vous invite beaucoup de joueurs, le mettre avec Tommy en binôme parce que Tomiris, euh, ça marche super. Edouard Tomiris, en revanche, pour que ça soit efficace avec Tomiris, il faut avoir Tomiris à un très haut niveau, euh, au moins en triple 5, euh, si ce n'est expertisé. C'est pour ça que moi je vous conseille de le mettre avec Yin Seong, puisque le binôme Edouard en triple 5-1 et Yin Seong en double 5, double 1 marche très très très bien. Ça fait beaucoup de dommages, ça frappe très fort avec la zone des Yin Seong. Donc moi je vous invite à faire ce binôme là Yin Seong en double 5 au minimum. Évidemment, si vous l'avez plus, c'est mieux. Puisque la troisième, c'est de l'organisation. Si vous n'avez pas la quatrième, même si elle est énorme, c'est pas bien grave. Ça se fera quand même beaucoup de dommages. Et Edouard en triple 5. Là, vous allez vraiment avoir déjà un binôme qui va taper très fort. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'expertise pour le mettre sur le champ de bataille, en canyon ou en attaque euh, de, de bâtiment ou en, en meneur de rallye. Vous allez avoir du très très lourd. Donc, je vous invite vraiment à essayer ce binôme. Vous allez voir, il tape très très dur. Donc voilà, moi Edouard, je le mets avec Inseum plus que Tomiris parce qu'il est moins consommateur de sculpture pour être monté que Tomiris qu'il va falloir monter à un niveau très élevé, plus élevé qu'une Seum en double 5 pour avoir un résultat euh, très performant ou tout aussi performant. Alors l'arbre de talent, j'en ai testé plusieurs et j'en ai gardé deux pour l'exemple, celui que j'utilise et euh, celui que j'utilisais pour test. Alors, si on regarde celui que j'utilisais pour test, on le voit, j'avais fait un arbre assez standard et que j'ai testé euh, sur euh, diverses compos. Un arbre full archer, puisque les, skills d'archerie sont vraiment très puissants. Hein. On va aller chercher flèche, euh, flèche sifflante. Flèche sifflante qui est un skill euh, très puissant puisque lorsque l'armée dirigée par ce commandant contient seulement des unités d'archerie, les attaques normales ont 10% de chance d'augmenter tous les dégâts infligés de 25% pour les deux prochaines secondes. Donc c'est un bon skill, c'est pas le skill du siècle mais c'est un bon skill et j'avais été vraiment chercher toutes les branches évidemment pour avoir ce skill, y compris carquois plein qui augmente les dégâts des unités d'archerie de 3% et euh, tranchant comme le rasoir qui octroie 9 points de rage supplémentaires après le lancement d'une attaque normale. Alors, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'arme que vous utilisez avec Edouard, il va falloir optimiser la rage. Moi, c'est après avoir fait plusieurs tests, après avoir vu euh, aussi plusieurs joueurs jouer avec, voir comment j'ai optimisé. Tranchant comme le rasoir, c'est un skill obligatoire, quoi qu'il arrive, quelle que soit la compo que vous allez choisir avec Edouard. Il vous faut tous les skills qui vont vous permettre de générer un maximum de rage car toute sa stratégie de DPS est vraiment basée sur sa rage. On a, on a des commandants qui ont une, stratégie de DPS qui vont leur permettre, des knockers par exemple, qui vont leur permettre avec moins de rage de générer avec les attaques euh, normales beaucoup de DPS. C'est pas le cas d'Edouard, c'est vraiment la génération de sa rage qui va en faire un monstre de DPS. Donc après avoir testé cet arbre où je forçais l'archerie et ensuite je partais sur l'arbre de compétences, vous voyez comme celui-là, avec un petit point en polyvalence pour augmenter l'attaque, optimiser les attaques normales. Donc vous voyez, on était vraiment sur du standard. J'allais chercher Rajeunir, qui a un skill euh, de dingue, qui redonne instantanément 60 points de rage quand une compétence est utilisée, ce qui va avoir l'avantage de compenser un petit peu les 300 points de perte euh, que va nous faire euh, le premier skill d'Edouard. Et de l'autre côté, j'avais pris aussi puissance latente, qui augmente les dégâts, etc. Donc j'avais fait un petit arbre un peu hybride qui fonctionnait bien, il faisait beaucoup de DPS. Et avec les tests et en me repenchant dessus, j'avais testé plusieurs compos. J'en suis arrivé à un arbre en 32-42 qui est pas très classique, mais qui a le mérite de marcher. Donc il faut aller chercher l'arbre de compétence dans son intégralité. Et l'arbre, parce qu'il faut générer un max de rage. Et l'arbre d'archerie, seulement les skills qui vont vous permettre de monter vraiment et d'optimiser la rage. Donc on se retrouve avec un arbre comme celui-là où en archerie, on va pas chercher les compétences finales, on va pas chercher flèche sifflante qui va nous faire perdre des points pour rien, on va pas aller chercher flèche en plume euh, de phénix qui ne génère pas aussi euh, davantage de rage, donc on ne va pas aller euh, chercher ses skills. En revanche, comme je vous l'ai dit, on va chercher tranchant comme le rasoir qui va faire un max de génération de rage. On va quand même chercher des compétences fortes qui vont pouvoir nous faire des 8% de dommages en plus. On va aller chercher armée blindée qui va nous rendre plus de vie. On va chercher évidemment pour aller chercher euh, piqûres euh, venimeuses. Voilà, on a besoin aussi de bagues de pouce. Donc on va vraiment chercher tous ces skills et on va aussi prendre Carquois plein parce que Carquois plein c'est un skill vraiment intéressant en termes de, de DPS. Donc voilà on utilise, En revanche une fois qu'on a fini il reste un point Bon, ce point-là, vous pouvez le mettre sur tir rapide qu'augmente euh, les dégâts. Vous pouvez le mettre aussi en attaque standard de polyvalence qui va vous donner 0 de 5 points pour les unités. Mais euh, c'est équivalent. Donc euh, voilà, vous pouvez voir où vous mettez ce point après à votre convenance. Moi, je l'ai mis sur tir rapide pour finir l'arbre archerie. Et de l'autre côté, c'est vraiment l'arbre de compétences qu'il va falloir optimiser au maximum. Cet arbre-là, il va falloir aller chercher en 5 sur 5 nature sauvage. Les attaques normales ont 10% de chance de donner 100 points de rage supplémentaires. Il n'y a pas le choix. Vous devez aller chercher ce skill-là avec Edouard car il faut générer un maximum de rage. Donc, avant de commencer par l'arbre archerie, quand vous montez Edouard, commencez en priorité par l'arbre compétence. Faut que dès le plus euh, bas niveau possible, vous soyez haut sur nature sauvage. Donc vraiment, vous allez le chercher on ne prend pas pour le coup puissance latente, puisque ça augmente que euh, de 2% supplémentaires les dégâts de compétences, même si je vous ai déjà dit que c'était un skill de ouf lorsque je vous ai fait la vidéo sur le focus euh, sur Pélage. C'est là-dessus, sur Edouard, c'est pas, un, pas un skill de ouf pour le coup, puisque il faut vraiment configurer Edouard pour générer un max de rage. Et de l'autre côté, on évite bien évidemment rage pure. En revanche, on prend tout le reste on prend clarté, on prend rajeunir, on prend tout, puisqu'il faut vraiment aller chercher nature sauvage. Le but est d'avoir ce skill, il est impératif de l'avoir avec Edouard si vous voulez vraiment performer. Donc voilà pour l'arbre d'Edouard que je vous conseille. Rappelez-vous, Edouard, on ne le fait pas tanker, sauf si on veut lancer des rallyes archerie où là il va être au top mais lorsque vous allez être à moins de 70% de puissance vous allez diminuer euh, les skills en perdant le quatrième skill d'Edward, Vous allez diminuer vos DPS. Donc prenez-le vraiment en considération. Ne mettez pas en frontal parce qu'il va vraiment perdre en puissance à ce moment-là. Et sans ce skill-là, il devient très nettement quand même moins performant. Alors peut-être pas très nettement, mais il devient quand même moins intéressant euh, de le jouer si vous n'avez pas ce skill, enfin si vous avez ce skill là et qu'il est euh, amoindri quand vous passez en dessous des 70% de puissance. Vous pouvez le mettre en binôme en double 5 avec, enfin, Edouard en triple 5, 1, Yin Seong en double 5, 1, 1 avec euh, Edouard en second Yin Seong. Moi, c'est le binôme que je recommande parce qu'il est peu consommateur en termes de sculpture, donc vous pouvez créer ce binôme rapidement. Évidemment, si vous avez Tomiris expertisé ou à très haut niveau, au moins en triple 5, vous pouvez le mettre aussi avec Edouard. C'est ultra performant avec la capacité poison et les skills poison de Tomiris. Ça va vraiment être euh, très puissant mais ça sera plus consommateur en sculpture, euh, en sculpture dorée. Donc c'est pour ça que je vous conseille de partir sur Yinseon. Et Edouard, donc, faut vraiment en faire un damage dealer. faut vraiment qu'il génère un maximum de, rage pour être un, damage dealer. Donc, on part sur un, arbre compétence complet. Et après, on répartit sur une optimisation des DPS les points restants en archerie. Donc, voilà, c'était tout pour mes conseils sur Edouard. J'espère que vous avez la chance de l'avoir ou vous aurez la chance de l'avoir car euh, moi je le joue énormément, c'est l'un de mes commandants préférés